大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。本片是二零二一年阳历一月的十二生肖运势解析。如果你还没有看阳历一月的总论，在下方会有说明连接哦。首先，我们来看看属鼠的朋友，在岁是庚子年的最后一个干支月啊，来到己丑月，对属鼠的朋友来说，福运太岁就在这个月啊，正式进入了尾声。 在工作方面，这个月所有的事业收获都取决于过去半年以上的时间所累积起来的成果。老师啊，每个月都在讲要把握了什么福运太岁的力量，不知道您有没有听进去呢？在这个月啊，所有事业能够进展的有限，都是在享受成果比较多。如果你还没有准备好，老师这篇视频是在二零二零年的十二月就已经播出了。 最好再趁这个时间呢，能够加紧时间，努力的奋进吧。整体而言，事业运属于中平。在财运方面啊，这个月的财运颇为不错。如果是过去累积的小额投资，这个月应该都会有一些比较丰硕的回报。所以偏正财来说啊，也都是颇为顺利的。总体而言，财运属于吉。 在感情方面，这个月单身的朋友会比较希望能够找个伴侣好过年。但是啊，有时候你越急越容易做错事情。好在时运还不错，只要过去人际关系上啊名声没有太差，基本上经由介绍而交往的机会也是有的。已婚的朋友啊，有要注意安全的措施，可别安干柴烈火之下爱情结晶哦。整体而言，感情属于中平。 在健康方面，啊，这个月的体重会不断的往上升， <laughs> 总是想要一直吃，要注意分量哦。酒精要注意节制，尤其是四十八岁以上的朋友，容易因为饮酒而造成了一些急症。总体而言，健康运属于小凶。接下来到我们属牛的朋友，属牛朋友在这个月中属于本命月，但好在太岁的力量已经所剩无几，所以基本上稳定是最好的做法。 在事业上，心思很会浮动，会在想是不是年后来跳个槽，换个工作呢？或是总觉得啊，是不是该做为自己做一些改变？但是这种事情啊，最好是过完年之后再去讨论，因为这个月的本命月啊，会让属牛的朋友看不清楚现实的状况，做出了错误的判断。维稳是这个月最好的做法。整体而言，事业运属于小凶。 在财运方面，这个月偏向是正财稳定的收入，偶尔买一点彩券，搏搏运气也是可以的。有时候怎么样，负负会得正啊，会有意想不到的财喜。但是一定要少，只要你一买多，那当然也是完蛋的。总体而言，财运属于小吉。在感情方面，总是容易没有耐心听身边的人在讲什么，反而觉得不对方怎么都不理解你。单身的朋友又觉得为什么就自己没有一个知心人呢？ 请听，其实是最好的对话。有时候啊，不要急着表达，是最好的表达。整体而言，感情属于小凶。在健康方面啊，这个月会管不住嘴，痒这里吃一点，那里吃一点，但是容易容积食啊，就是什么消化系统不大理想了，或容易很容易把它转成脂肪。 可以的话，去泡泡温泉，多喝点绿茶。哎，不是手摇椅含糖的哦，是用热水冲泡那种茶叶的绿茶。对于属牛的朋友啊，会有很好的正面帮助。整体而言，健康运啊属于中平。接到我们属虎的朋友，属虎的朋友这个月是准备能量的一个月，看似略显不足的现状，都是在提醒你做一样的事情，不要期待不一样的结果。在事业上啊，对于年前的冲刺，似乎有点预症乏力了。 该来的业绩好像也没来全，总觉得这个年好像过得有一点稍稍乏力呢。其实主要是你的生存方式啊，必须要变得更加的精进。只要你不要一直期待我一成不变，也可以做得更好。那么变化就是改变这个现状最好的办法。整体而言，事业运属于中平。 在财运上啊，这个月资金调度容易出现缺口，所以最好的方式就是不要掏钱做出额外的支出。即使你有准备预先一笔钱，似乎也现在不是支出大笔金额的好时间。所以存住现金啊是最好的理财方式。整体而言，财运属于小凶。在感情上，不安的情绪啊，容易把愤怒跟不满发泄在身边最亲最爱的人身上，这个是很不公平的呀。 天下不是只有你会受委屈，所以多跟伴侣出去散散心，或是唱个 KTV 是一个比较好的相处方式。整体而言，感情运属于凶，在健康上容易有饥饿感，然后一饿脾气就很大，所以最好的办法就是少量多餐，让自己随时随地来上一点小点心。这个时候，热巧克力牛奶就是一个不错的选择。整体而言，健康运属于中平。 接到我们属兔的朋友，属兔的朋友在刑太岁的最后一个月，就是要小心尾刀了。运势看起来啊都有好转的迹象，但是有时候就容易会怎么样得意忘形，突然就乐极生悲了，这点要十分注意哦。在事业上啊会属于一个稳定而且逐渐往上发展的局势。 毕竟经过上个月的洗礼，这个月很多事情都有处理的经验以及心态的稳定，所以基本上算是稳定中。但是有时候就会太过于怎么样顺手了，忘了魔鬼都出在细节当中，所以会容易出现一些小纰漏，要十分的小心哦。总体而言，事业运属于中平。 在财运上啊，这个月财运较为平淡。要说什么财喜啊，基本上就是先守住现金，不要急着把它花掉。钱啊，一定要死死的把它守住。有时候你认为该买啊，最好是隔两天你再考虑要不要出手。其实啊，大部分的机会都是在于你自己给自己找理由购买，而不是真的必须购买。所以还是存住现金为主。整体而言，财运属于中平。在感情上啊，这个月会容易想出去玩的冲动。 玩当然可以，但是要考虑工作跟经济上啊，去的地方最好不要花费太多的金钱。如果不受疫情的影响，偶尔泡泡一个温泉，吃吃一点小火锅，就是一个不错的活动了。整体而言，感情运属于中级。在健康方面，这个月容易想吃一些高淀粉的食物，但是记得要适量哦，就要搭配相同分量的蔬菜水果。 或是配合一些决明子茶，或者是枸杞茶，可以让身体变得更健康，获得比较好的一个维护。整体而言，健康运属于中级。接下来到我们属龙的朋友，属龙朋友在这个月啊，能发挥的地方实在是不多了，但是内心能量也会比较有点疲惫的感觉，在事业上啊，心态会有点怠慢，该说是怠慢吗？应该说是感到了一点疲惫。 很多事情啊提不起劲，但是问题本身上面其实还好，只要能够让自己能够按照自己预先规定的或是计划好的一些步骤，把工作呢按照工作进度表把它按部就班的完成，给自己多一点时间休息，那也是好的。有时候多一点休息啊，是让你这个紧绷的一个弹簧啊，能够恢复一些空间的状态。总体而言，事业运属于中平。 在财运上啊，偶尔赏自这几点是没有太大的关系的，但是不要一时兴起就动手买了高额的商品，例如大型的家电或是汽车、电脑等等东西。买东西啊，老师也知道很舒压，但是压力啊就从身体上转变到你的经济存款上面了。总体而言，财运属于中平。在感情上，这个月啊，容易跟身边的人意见不合。 原因是在于属龙的朋友觉得生活应该要有所变化啊，所以很容易神来一笔，让对方突然觉得难以适从啊。你到底在变什么花样呢？那平时生活呢，又觉得对方好像一成不变，有点死板，就觉得对方真的是一个好像不怎么样的一个人。其实啊，我们换个角度去想，如果对方跟你一样一日一变，常常有刺激，但是又不是你喜欢的那种，你会开心吗？当然也不会嘛。所以是说啊，妥协以及沟通是很重要的事情。 整体而言，感情运属于中平。在健康上，属龙的朋友皮肤会比较干涩一点，有肾脏相关疾病的要注意复发，例如泌尿系统或是肾方面的问题，要改善这个问题，天然的柠檬茶是一个不错的选择，或多食用燕麦亦是很好的方式。整体而言，健康运属于小熊哦。 现在到我们属蛇的朋友，属蛇的朋友受到流月星君的加持，以及逐渐解脱庚子太岁的影响，基本上能量是很不错的。在工作方面啊，思绪会比较快速，很容易在工作中啊找到更有效率的方式来，而且还可以怎么样，兼顾品质来完成工作。而且对于创作工作者来说啊，更是一个加分很多的正面能量，可以有更强大的灵感以及创作力。整体而言，事业运属于大吉。 <laughs> 在财运上啊，从事专业服务的渴望，可以从这些专业之中获取更多的收入；而对于其他方面的财喜而言，手气还算不错，可以偶尔买一些彩券搏搏运气，但是千万不要买多。这个时候啊，容易感觉到钱来的比较容易、比较快。但是如果不会守财啊，那也只是过路财神。整体而言，财运属于中级。在感情上，人逢喜事精神爽。 这个时候，单身的朋友只要没有被疫情跟限制社交，基本上桃花也是颇为兴旺的。有伴侣的朋友在花钱上会比较容易大手大脚，两人一起还是要注意一些经济的累积，而不是图眼前的快乐哦。整体而言，感情运属于中吉。 在健康上，这个月健康大致良好，但是如果本身有一些泌尿相关的疾病，例如什么尿毒症或是其他代谢病史的疾病，这个月真的要特别注意了。尤其必须多饮用白开水，少饮用含糖饮料，酒精尤其要少，最好别喝。更必须注意啊，行车安全，因为容易大意啊，造成严重的车关事件。整体而言，健康运属于凶。 接下来到属马的朋友，属马朋友在这个月中，对于剑锋太岁的余位啊，可以说大致上不会受到太多的影响了。但是既然还在庚子年岁中，我们还是尊重一下我们的太岁行经吧，低调稳妥的过完庚子年吧。 在事业上属马的朋友啊，心灵能量会逐渐强大起来。对于即将来到的新丑年，也会有很多的计划以及冲劲。在这个月，应该先检视一下2020年到底已经犯了哪一些的错误，以及在2021年要怎么样从错误中来百尺竿头。记得前事不忘，后事之师。有时候能够把错误当成胜利的基石，是最坚固的基础。总体而言，事业运属于吉。 在财运上啊，财运会逐渐的开朗丰盈，但这个月中最要注意的还是小额消费会不会太多了一点呢？虽然不会有一笔大笔的支出啊，一次花很多钱，但是小开支啊还是会蚕食了你的存款，这里要特别注意哦。整体而言，财运属于小凶。在感情上，心境的平稳让相处上也会比较的安逸。单身的朋友开始会想，是不是该寻觅一个痴心的人在身边陪伴呢？不过现在桃花还没有显露。 过几个月再说吧。有伴侣的朋友，老陈的心态会让伴侣感到啊，有一点无聊的相处啊。安排一些娱乐活动，保持爱情的鲜度是很好的办法哦。总体而言，感情也属于中平。在健康上，心灵能量强大，但是也难抵身体上的空乏感。注意健身，也就是肌肉的强力维持，对年后啊会是很重要的一环哦。 饮食方面要多摄取蔬果以及黑色的谷物，对于健康是大有裨益的。整体而言，健康运属于小凶。接到我们属羊的朋友，属羊的朋友在经历过鼠年的起起落落，现在也到了尾声了。不过流年太岁啊，并没有觉得我们游戏已经结束了，所以这个月啊，属羊的朋友，嗯，要比较绷紧一点。你要面对的是流年太岁，加上庚子太岁，加上辛丑太岁的洗礼哦。 在事业上啊，这个月心思会难以安定，很容易想做一些改变啊，至少不要维持现状嘛。哎，你这积极心态是很好，但是啊，老师必须说，如果现状维持是平稳的，维持现状或许是这个月最好的安排。什么都不要多想，不要做多余的事情，把眼前的工作做完整，其他的下个月再说，是最好的做法。整体而言，事业运属于凶。 在财运上，如果过去没有存款，现在生活会有点捉襟见肘了。所以老师说了一年半，怎么样存钱节省开支，就是这个原因。年底啊，也不要添购什么，或是多一些花费的安排，保有最大限度的现金是最好的做法。整体而言，财运属于小凶，在感情上不安的情绪萦绕在心中。 在这个时候，我们需要的是给多自己多一点时间来与自己对话。现在伴侣跟你说任何事情啊，你都感到厌烦。其实某种层面，只要是自我能量调试，走出了一个尴尬时间而已。所以基本上，如果你的伴侣是属羊的，给他一杯热巧克力，让他安安静静的做自己的事情。其他的话不要多讲，就是一个很好的体贴。整体而言，感情属于中平。 在健康上，属羊的朋友，你这个月要非常注意，的就是饮水一定要足够，因为体内中的一个燥热之火啊，让你自己容易烦躁之外，眼睛也容易会有一些花盲的状态。所以是说，饮水，尤其是白开水是非常重要的。酒精类最好的少喝，因为喝酒精会让你身体感到非常疲惫。整体而言，健康运属于中平。接下来到属猴的朋友，属猴朋友走过了庚子年。 到了一个最后一个干支月，但是既然称为最后啊，就不代表它是结束，所以可别掉以轻心，让自己堕入了思考的陷阱里面。在世界上，属猴的朋友要注意的地方是，在二零二零有成功突破重心的压迫，坐上一马驰骋世界的。 肯定是很少、微乎其微的，因为疫情啊，让行动受到极大的限制。那么，最后一个干支月份属猴的朋友，要做好在疫情数月会后会结束的准备，因为辛丑年呢，对于属猴的朋友来说是非常重要的。整体而言，事业运属于小吉。 在财运上，手中攒的这点资源呢，对于未来似乎怎么算都不大够，所以焦虑感对于属猴的朋友来说，会一直在盘算着要如何赚取更多的收益呢？放轻松，财富的来源呢，永远是基于自己的能力，能不能给予最多人的帮助。所以在这个基础上啊，以有限的资源，能够在提升自己的竞争力、实力或者是你的技能上面，才是最好的投资。整体而言，财运属于中平。 在感情上是较为平稳的一个月，没有伴侣也不会太着急，有伴侣的也会尽量维持好日常的生活作息。但是自己的努力也要先把对方的喜好放在心里，而不是单纯的给予，然后这样子对方也感受不到，那就很可惜了。所以投其所好啊是很重要的课题。整体而言，感情属于中平。在健康上啊。 大致上也会属于平稳的地步，但是懒于运动或是容易贪睡这个问题啊，就比较明显了。多服用一点 B 群或者是综合维他命，以及多摄取一些蔬果，避免因为懒散，肠胃的作用也跟着减缓了，会给身体会有比较大的负担。整体而言呢，健康运属于小凶了。接下到我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个月啊，太岁的岁破之力已经到了尾声了。 而流月星君的加持，以及辛丑太岁的温暖光芒，给属鸡的朋友有很温暖的造福。在事业上啊，最后一个干支月是一个很好奋起、追求绩效的好月份。当然，中间难免会有一些纰漏的产生，或是客户有一些小问题要处理。但是整体上，只要积极度提升起来，这个月可以获得不错的收获。整体而言，事业运属于吉。 在财运上，正财的收入会比偏财来得多，因为流月星君的造福，所以说还会有一些额外的意外之财出现。但是这个财喜的多寡，取决于过去累积福报的多寡，而你个人的投资眼光也会不错，可以选择一些低杠杆的投资，可以有一些不错的收益。整体而言，财运属于中吉。在感情方面，单身的朋友因为心态的积极，容易吸引到他人的目光，也就是说，这个月桃花还是蛮好的。 但是要如何利用桃花，就看看您个人的一个取决了。有伴侣的朋友，为伴侣制造一些积极的小浪漫、小惊喜，也是一个体贴的举动哦。整体而言，感情属于吉。在财运方面，这个月属鸡的朋友要注意饮食是否摄取糖分会过量了。有时候因为忙啊，多喝了几杯手摇饮或者一些奶茶，导致热量的飙升，然后体重计啊就显示出一些残忍的数字了。 如果你需要一些比较有味道的饮料，可以选择蜂蜜柠檬茶来降低更多的糖分摄取需求。整体而言，健康运属于中平。接下到属狗的朋友，属狗的朋友在这个月中能量也是相对稳定的好月份哦，能够妥善的定定年后的计划，并且努力实行，是辛丑年发旺的依据。在事业上，因为能量的稳定，份内的业务内容可以做的比较妥当，品质也比较理想。 就算是气温啊，所处的国家的气温是比较低的，也无法阻挡属狗朋友对于事业与工作上的专注度。这个时候，培养工作日志的撰写就是一个很重要的，能够步步踏实，事事记录，远比一时奋起，然后突然的积极，后面又懈怠来的可靠得多。整体而言，事业运属于中平。 在财运上也是较为顺遂平安的一个月，在投资理财方面，只要是做好事前的功课以及相关的调查，基本上获利的机会是比较高的。但是赚钱跟存得住钱那是两回事情了。收支等记录啊，也是要做好账，才不为你赚了数字赔了账面哦。整体而言，财运属吉。在感情上面，男性朋友魅力与桃花在这个月会比较的强大，女性就稍微弱了一点喽。 单身的朋友有望找到好的对象，而有伴侣的朋友就可以享受比较稳定的感情生活了。整体而言，感情运属于中级。在健康方面啊，要注意交通期间要保持专心啊，不要骑车、开车胡思乱想、划手机，这对交通安全啊是很危险的。日常也容易一不小心，很容易踢到了桌角。 柜子或者撞撞翻了别人手上的东西或者桌上的杂物，引发大家的不方便。整体而言，健康运属于小凶。接下来到我们属猪的朋友了，属猪朋友这个月的时运也是属于较为稳定的一个月份，好好的维持稳定，迎接辛丑年的到来吧。但是健康上就要多注意一点了。 在工作上，属猪的朋友处于一个在职场上属于比较不起眼，但是却可以比较稳定，而且又可以信赖的角色。在这个时候啊，如果平常没有太大的变动，保持低调与维持工作品质的稳定。但是如果你遇到可以晋升的机会，那么一定要动如脱兔的，怎么样？饿虎扑羊，一定要毛遂自荐去争取晋升的机会。整体而言，事业运属于中级。 在财运上维持稳定的收益啊，是现在投资理财的一个重点。任何高风险、高杠杆的都难以让属猪的朋友你去随时去盯住，找到最好的进出点时间。所以，最好的办法是，莫过于是做一些长期的稳定收益的规划，是最好的方式。整体而言，财运属于中平。 在感情上，虽然默默付出，对方感受不到，但是有时候啊，难免自己会觉得，好像自己的付出有点怎么样呢？肉包子打狗一样，有去无回啊，心里有一点惆怅感。那么，其实啊，我们换个方法讲，多爱自己一点，多给自己一点打理，把自己弄得帅气又漂亮，或是多让自己感受到一些娱乐，有时候自得其乐者，也叫做自爱者，人很爱之。总体而言，感情属于中平。 在健康上，属猪的朋友消化系统与病毒的抵抗能力就很不理想了，尤其啊又在疫情之中，所有的防疫措施啊都一定要做好，尤其要服用综合维他命，让自己增加多一点的抵抗力。人多的地方就少去，以及餐具啊它有没有洗干净，以及食材的新鲜度也都是很重要的。因为这个月对属猪的朋友来说也很容易拉肚子或者是肠胃炎哦。 防疫啊，是属猪的朋友最大的罩门。整体而言，健康运属于凶。好，以上就是我们二零二一年一月份十二生肖的运势解析。庚子年呢，就在这个干支月份己丑月要画下了句点了。庚子年呢，大家都很不容易，我们都是参与历史的见证人，也是创造新历史的成员。老师祝福各位拜个早年，在岁次辛丑年。 大家都能够大发力是一帆风顺。我是陈老师，我们下次见。